Hi انا وليد آه، مش عارف فجأة كده جالي قرار ان انا لازم اعمل video blog. كنت شفت قبل كده كذا في بلوج وعجبني الفكرة يعني فقلت اعمل حاجة زي كده آه، بس اول حاجة انا دلوقتي في لندن آه، عند Buckingham Palace المفروض ان كان ال guards اتغيروا النهارده بس ما حصلش تغيير المفروض ان هم استنى اوريكم اوريكم الاول الاسرائيل ده باكنهام بالاس المفروض هنا العسكري الشهير بتاع لندن بيبقى واقف هنا وبيغيروا الجارد بتاعتهم كل شويه آه،, آه كل يوم بيغيروها كل يوم الساعه 11 ونص بس للاسف النهارده مفيش فمش عارف هاجي بكره ولا مش هاجي بكره هشوف لندن حلوه آه بلد جميلة صح تحفة طيب، ومش غالية مش غالية كمجر كسفر يعني هي غالية كمان مش غالية كسفر يعني حد حابب ممكن يتواصل معايا وأنا ممكن آه، أفيده جامد في, في, يسافر إمتى لأن التوقيت مهم جدا يعني يسافر إمتى وينزل فين ويروح يعمل إيه في حاجات ممكن يعملها ببلاش وفي حاجات ممكن يعملها ب... ب... ب 20 30 جنيه يعني في في لو دخلت على Airbnb ممكن تلاقيه مثلا ب 50 جنيه ليله او حاجه كده آه، وفي في website انا مش فاكره هو اسمه couch حاجه هسيرش عليه وهحطه لكم في في ال link تحت في ال comments تحت ال description آه، ده في ناس بت host ال couch for free بتنام على couch for free يعني فده حاجه كويسه جدا يعني هتبقى مش هتتكلف الا اكلك وبرضه ه check في الحاجات ديت ومصاريف التاكت ولو اخترت الطريق المناسب هتبقى رخيصه على غير العاده لندن حر <laughs> جدا انا انا مش عارف ازاي يعني انا انا فعليا مش عارف الموضوع ده ازاي حاصل آه، انا من كتر الحر انا اضطريت ان انا اودي كل هدومي اللندري علشان آه، عشان تتغسل آه، الموضوع الموضوع يعني كان صعب جدا انا جاي انا جاي لندن عشان اسقع <laughs> مش جاي عشان اتحر الحر يعني ممكن اتحر في بلدي يعني مش محتاج اتحر هنا فخليني انا انا كل ما هروح مكان كده هصوره وهعمل معاكم video blog. هنتكلم عن حاجات كتيره اي حاجه بتقابلني ممكن شايف ان هي ممكن تتحط ك اعملها video blog هعملها ف اتمنى ان ال channel بتاعتي تعجبكم وفي اقدر افيدكم باي حاجه سواء جوه مصر بره مصر يعني حاجه من يلا باي